tyatuyambe tujjeko museveni adda ku biiki kuzanya nabato ebyasitulago yabivaako omwana oyo yava ku byasitulago yabiviirako ddala ffe twategeererawo nga tetuso we cannot give power to anybody we don't give out power no we fight to the end as power. We cannot give out power. We don't. yenna ali eyo ng'osuubira mbu wali ogenda funa pawa ku museveni ofuge allahu yaalamu kyejje mu mutima nza kubuulira eh, eh, ng'ofugawa wano e kampala uganda tukwate owa pulezidenti bukuwe wano genda olabe buli akigezezaako meja ajeno biralo ba get down buli yali akigezezaako genda oddemu omubuuzi omuntu takulimba mbu asobola okutuula mu kayumba ke n'akeera ku makya n'afuuka komanda in chief you cannot okufuuka komanda in chief si kwambala busuutisuuti si kweteeka mbuga lubindi sikukola bu press conference sikufuna baboda bakuwerekera werekera sikufuna mikwano gyo gikuyita president no no ki commander in chief eh, eh, obadde ki ole okere bukezi mboli commander in chief gwe mmwe muzanya nozanya tutachamusa wewe mwinobera ku tiktok nemukola katemba ebya pulezidenti weggwanga biviireko ddala omuntu taddeyo nakulimba oba oli amerika oli dubai simanye oli nogode shudulai to you gweoba oyagala oteyambu tuli bakambwe gamba nti oyagala bwa pulezidenti uwiruno kati munnamu akitegedde eyali empologoma yemagere kamiu kamiu mugamba jeyo omutwalabe <laughs> muzanya tetugaba power we don't tetulinaawo muzanyaawo kasita oyogera ku power pulezidenti jalla jalaalu lwotegeera nti tuli bakambwe bwolabangayo yali abugabye omutugambanga we dont give out power museveni tava ku mmaili fe tulimanya wetuli fe tumanyi di museveni katonda yamutuwanga kirabo overi buvyo eri oleete obupale ngaofuuke komanda inichiefu ngaffe tuli wano hia <laughs> you generation you joke a lot musaaga nnyo naffe bwe mutulaba mulowooza nti tuli basiru mulowooza bwe twajjirawo eyoobo tetwali basiru tetulinga mmwe tetulirawuze we can take on a government tetugijjawo si kintu kyangu omuntu takulimba mbw asobola okugjako gavumenti oh, ojja kkaddiwa oh, ofe ove ku nsi eno nga tolabye ku pulezidenti gweoyagala tebakulimba ojja laba oyo gwe tukuwadde amai lod and clear message museveni adaya yitaga ojiwulira bagambye tebamanyi bulungi saidi kweri nenga kanzi gye tetunnasaba nno katonda ayi mukama katonda nanyini buyinza ku nsi eno asinga amaanyi atuzuukusizza tuwe obuvumu obukuuma obukulembeze tuleme bbuwa muntu yenna bonna ababwerijjako babuveeko mukama katonda ffe tumanyi gye twabujja tetugaba bukulembeze nga we wabutuwa nga bwobulina mukama naffe bwe tubulina mukama teri akwegezaamu naffe tusaba lemibaawo atwegezaamu mukama yegwe wekka naffe twagala tube ffeffekka mukama yegwe asinga naffe mu uganda twagala tube nga ffe tusinga mukama yegwe nannyini ne mu uganda yeffe bannanyini mukama katonda tukwatire ku bantu baffe bajje mpolampola bakakkane baleme kuba ba mululu bamanye nti eggwanga tulijje wala osaasire uganda osaasire president museveni speaker chief justice ekyuli amiina ya alabula alamiina essaala ewedde tewabangayo omuntu akulimba mbu ayagala bwa pulezidenti simanyi ogenda bumuyita simanyi pulezidenti waffe oba abeera wammwe abeere naye owa uganda uganda ni president you don't just come si mmere yakumukolo nti ojja olye aa ah, ah. twadde twakusimplify nga tuba buli muntu osobola okwesimbako si kyekintu kyetugaba allahu yaalamu try it on your own risk ojja kutegeera ffe baani topiki ya leero abalongo banna abagereka yes n'abagereka tayimingi kyeno yotulaga abalongo beyazaala ate mukama what is the reason behind tulina okuba insightful why now yabazaala ne baba protectinga era nga kiri nnumu olaba naabagereka emirundi emeka omwaka asobola ozaala n'abaana ne bakula mm. so si kikulu nyo tityabatulagirawo naye why now ekitabo lwaki kifulumye kati ne baboogerako kati kati kati omanye ebintu bya palisi biba byakutegeka bategeka ebintu tebamala gabisuulawo gobadde tokimanyi nti diana yakyawagana ne charles mu, mu, mu, mu animal farm ya queen elizabeth okumala omwaka 1gumu naye nga babeeramu ebintu bya palesi bizibu nnyo n'abalina duroni mbuzibeera mmengo tebategeera nti n'abagereka yazaala abalongo kati ezo duroni muki temuli duroni zaamu naye the timing of telling us is very critical now especially nga kabaka mulwadde mulwadde tamala emirundi yagambye mbwempologoma efuuse emmese omwana omwana kasuko katona afire mu vidiyo kasuko katona afe yatunudda oli mirundi tomubuulira ebyo neera eh, wogenda mu intervie nayo be ready agaye ti kabaka afuuse emmese <laughs> omwana naayoka awaayiriza mayega tayagala mayiga omayiga yamukola ki allahuma salli naye nga kabaka ye is a normal person who gets sick abaganda twagala obategeeza lwaki nsose nembaganda tugaba bwa president kabaka ne waba abadde ki you are safe with us ne museveni you are safe tewali kijabbaawo kuba kabaka is a normal person can live and die can die yes can die ate kati senga tebafa muteesa yalagawa werizicwa mwanga do you think this is the first kabaka era asobola ofa yes kuba waggulu wa kabaka katonda yaliyo katonda kasita akutumya naye e preparation is in the mind zitandika earlier than expected i am still bothered lwaki kaseera kano timing yanna abagere kuwandiika ku balongo beyazaala olwedde ne babakuza what is the import what is the logic behind awo olina okuteeka amagezi kiki kommenti mulimu ku ansa <coughs> mirundi si muganda omusajja oyo ayagaza ki kabaka waffe kazoire kaga a empologoma efuusa emmese nekaseka nekaseka nekaseseka kati muwanya ekitiibwa mwagala nyo nempulira nga njagala muyingira njagala muyingira naye ate mutya njagala muyingira muyingire, mwyingire. mwyingire. ku lwakabaka muyingire sajja kajoze kabaka agae nti afuuse empolo tiafuuse emmese kati abaganda nze nategere engeri gye baagala kabaka they don't even believe nti kabaka can get sick kabaka can is a normal person kabaka cannot get medication bwabala agenda ofuna obuyambi befuula nnyo konsan kabaka janjabwe era ekintu nekiba kabaka I want to promise to all Ugandans nothing will happen even when Kabaka dies. Abaganda, you are safe. With Museveni and UPDF, muri safe. Era mujalonda Kabaka umulala. Kabaka has a structure. Yes, nebo aba afude, sema kuokiro wali. Chogamba abatolo, tebaba dene Kabaka wabu kumale miaka. Kabaka watolo manyulo bamuteko ya ine miaka muka. Ena, nebamuteka kubwa king. Tolo kingdom has it collapsed. No. Every kingdom is safe with President Museveni and UPDF, other security oper operative uh, so organs for nothing. safe naffe. That's why tetugaba power. Power tumukuwa omukozesa eki. Do you know the, how power weighs? many power bwazitowa. Do you know the pride of holding power? okera bukezi mbusimanyi tukuwa epawa we dont olina oba omanyi bwe bamukwata omanyi bwafaanana do you know power oba okeda okera bukezi kubanga olina ababooda bakwetolodde balani skin nolowooza mbu osobola okufuna power wapi wewe gwe hmm? mbusimanyi we believe in him is our generation yonyonyonyo yon, yon. e Nigeria teri bavubuka isn't Davido youth Davido simuvubuka oba bana boy rwate besimba we Nigeria president wa Nigeria wamulabye oba president si kye kintu kyomalagaleta kyo olujanja a a oyino kuboli ku fourth level of maslow mu Africa fourth level of maslow bajita actual self realization nakajiba somesa emirundi 12 bulisaawe ejisomesa oba ogenze ku shortco embuzi eno masiro netoveeri okyanoonya byabugagga simanyi nzimbe wali simanyi nzimbe wano muganda wange azimbe wano mbunaawe tukuwa obwa president we cannot bayusi newe bawera miliyoni kumi nga baagala ofuke president we cannot make you president fesi si bayuuthi be batubuulira okufuula omuntu pulezidenti aa ah, ah, no please akakajanja kamwe kaku tiktok era gye kalina okukoma simanyi weare the most big number e eh, wemuba big number and so what omuntu omukulu omu avaamu bayouth million years biri sudin museveni avaamu bayouth million years tan so number dosnt si kyekikulu substance tetumala gagaba bwa pulezidenti bwetekeko on your own risk whatever comes with it to protect power we do it with passion we are not even uh, heartless about we are very heartless about it when protecting the president and power tetuzanya emboozi ziggwawo nolaba ku fesi entuufu notegeera ki kyetutegeeza <laughs> bakubuulire jangu weruka mevili bodo mayi muina akajanja kemujja mu europe se nyanya democracy jangu ne democracy wo oh. patricia seungu jangu mayi muogerera nnyo mu america come from london and participate you will realize what power we mean tetutegeza mukuuma power kitegeere <laughs> jangu n'akajanja kaka human rights jangu nako omusalaba kanansa okuva mu amerika naye yagala kwogerera eyo come down here olabe tetegeeza mukuuma power we mean business tru colors tuzijjayo notunula mu face nga zikyuse nebyobadde onyumyanyumya ebya social media nga si bye tuliko oyagala power ugwe ofuuke commander in chief <laughs> yeah. naye mujoga mmwe mujoze mutujoze ate museveni yaleetedde abaana wainki otujoga museveni gwe otujogezeza bawanainki fe abasirikale tukwate obuyinza aa tubuwe buli ajja in the name of democracy democracy tumuteekawo waabazungu kulaba onu pepe you try us on your own risk <laughs> n'ebyokuddamu abazungu tulina nalabye abantu abavuukabuuka asimayi ba lgbt abo banoonyi bampapula tetubalinaako buzibu ama munoonye empapula mumale mwetereezi just gwe kyoba omanya nti n'okubuukirabuukira awo nti shame on uganda tekikuweesa mpapula era steve bangi babikoze ebyo byonna tekisigala nti eyo fight tugimanyi so tetubalinaako buzibu you can jump up and down as long as, for as long as you want empewo ejja bagobawo wabweru mukyaliwo temuliiwo thats not the problem problem gyetulina tukugamba tandika ofokasinga ku bintu byebakugamba omuntu tajja buzina kugamba mbw asobola okufuuka pulezidenti ekyo kijje ne mu bwongo oba osigala okyakirina its up to you naye nga nkubuulidde the type of bobby wide cannot become president and easy other comrades senyonyi simanyi mufumbiro all that combination bonna ne balukwago ne bampuuga baamu tewali gwe twatuuse wa bwa pulezidenti basobola beera ba mp loitaling around to be president of uganda hey, it comes with the big cost this is not a joke this is serious business siri ebintu byokujjawo weparawude parawude n'obuvubuka vubuka simanyi lwoyitalinga rawundi bwoli pulezidenti owaawa wano ea <laughs> you n'abagereka abaana lwaki kati oyina kyoli mu tutegeeza ina advance kubanga tulaba omutanda talabikako batugamba olumbe lumubala embirizi banamawulire batandise mugeya namusekerera enyiika etukwata ku mitima ku saabasajja tuwulira obunyiikaavu ennaku obunyiike buli wetuwulira nti talabikako tetumulabyeko ku masaza aludde buli waguddewo emikolo atulabikidde ngaembeera yesi yeeri gwe tumanyi mm. kiki kyetulina okumanya ku saabasajja e? ye taimu tutegeere abaana be olumbe lumubalidde eddala embirizi tewali suubi omusajja takyalabikaku namawuli esebo ne badda ku bifaananyi bye ne baseka ne bageya ne baseka kasuku ng'otudde awo sebo ne badda ku mutanda ne bakola bati ne bamujja ku mpologoma ne bamufuntinda afuseembwa kasuku ng'otudde ukwekatende eyo interview mba nagivuddemu dda ekyuli ku saabasajja neeyongerayo ntya weni samwane ziri dikiringi de kabaka nti yabadde mpologoma kati mmese and i still stated yu kasuku kasuku you have to come out wabadde wenna ofuosinga omubiri nga nkulaba otidde naye nga lwaki omusajja tomugamba nti saba ku mpologoma kwoliko empologoma gyozanyirako saabasajja tetumusiisa mukabwa bwe tutyo eye maama emirembe nga gikyuse emirembe engalo empologoma ya buganda n'ogikakkanya n'ogiafuuse ng'akamese no, ennaku mu mutima gye nawulidde nga ikyuli vidiyo nagirabye emirundi nga kumi nawulidde nyiike mukama katonda ddala kabaka ali bulungi hmm? abaganda awo babagamba oyogedde ikyuli olwaniridde obuganda era ebannange e, e, e, kati awo kabasavuwaze <laughs> nze ndi communicator si getting emotional siyingira mu emotions kati mbadde nkudiikinga mu emotion ndabe owulya omuntu wayinza okukuleetera okutema omuntu ejambiya by nakuyingira nkuyingira nenkusikan emotions neziteeka waggulu yoyo ituli nze ndi communicator <laughs> feelings zo nensikasika so ninkuyingira mu mutima n'ensensi nga bwolowooza nendyoka nkiderivalinga nga wokyagala osungu n'olyanga naye nze ndi communicator i only communicate culination intimidation wenateke baganda bange bali batya bandaba this morning tenoutatene no one yelesi eh, nobody yelesi still outa cambodia oh, Japan, Thailand, eh, Israel, eh, Bombay, India, Muscat, Afghanistan, Kazakhstan, Palestine, eh, eh, Lagos, Nigeria, eh, <laughs> to Barbados. We are fans them to Paris. E monaco monte carlo devonport ireland gaza place firebase cassava peace kingston jamaica patigo lisbon to malawi lilongwe ah zambia litoto south africa cape town ichuli e kyapa ku buli kontinenti byali bigambo bya gnd luzamba nga bayimba ku ikyuli ikyuli ya lon hmm? mumbasa kenya wedede <laughs> okitegeera hmm? olina okubala tayimingi y'abaana bano tubayige kikyennyo ne wetutabayiga basigala baroyo kabaka ali bulungi ddala ddala kabaka ali bulungi hmm? <coughs> Hmm? osaka japan ea munchen munchen gladbak frankfort eh? calan hmm, marse milan torino oh, oh, oh. london london town awo balina olugezigezi abe london craydon babebi bange abasiba enviiri grace o oh, kwagala nyo ekikwano abasazi b'enviiri mu saluuni abandeetera okulabika obulungi ngamba abaana b'e dubaayi abali eri mu kikanula abali ku bania street ate bapromota b'amaanyi babebidoola babebibosi mu majja bakwatagali ne bayitirira kimuramu ngamba vibe ug wali mu dubai ee eh, manyi tuyina mangi batwegezezaako ne basanga nga tuli bakangi tetwegezekise wamu tuli bakongo tuyimirira ne badde eri ku bali buliwe batulaba ne besonsomola munyinda ntituli bulijjo tuluma nga kamolali tuyitawo tugaziwa emmeeza zebatutegekera zibanyiza bazi e eh, gotumanyi nga tuli mu kavimba ino uganda weya large mm-hmm. wanji hmm? toronto widede hmm? yokohama ekyuli yuno straight eyo yonna yonna gyetukola ki gyetugenda owangaala wabula nga tukolerayo ebbanga lyonna tuwangaalirayo tukolerayo sente ebirowoozo era bitusigala ku mutima ebyabantu baffe abali e uganda newe mutukola bibi bitya muyimirire ne uganda nemukola buli nkwe kuffe abali e bulaaya nemuyiiya gundi yalwadde gundi motoka yamutomedde simanya omwana bino nga byonna byakiyaayi tusigala tubaagala kubanga wetubeera ku mawanga emitima era gibatulumira omuntu newaba yakunyiza nga yakutama ogenda olabanga ekibawukanyiza busente butono nnyo ye maama nyabo bumiliyoni bbiri miliyoni nnya n'omusonyiwa ate ye neyeetwala nti kagezimu nnyo tinamukuba miliyoni bbiri nga yansonyiwa kumbe ekisinga okukuluma birowoozo munnange munno gwe wakula naye ngaoli uganda ngaoli japan ogenda n'omulowoozaako n'obusente n'olaba nga kitono mitima emirungi gye muyina okwessaamu abantu be uganda ku bantu bammwe abali e bulaaya muyitiriza obbayisa obubi newe bakolera ekirungi tosiima osigala okukuluma tomanyi muntu gye yakijja kikuwa naye bwamala okikuwa ate neweefuula nnyo ekirala whatsappu yaba tusembereza buli saawa olabanga twenkana tetuli enkana munange sigala muleeniyo nange mbeere muyange naye mukkirizeeko olwolumu nemwepankira ku muntu w'e bulaaya banauganda mulina olujanja mwatuuka ddi nze olaba yikyuli nkyatya abantu b'e bulaaya up to now mbaweera ddala ekitiibwa naye noolaba omugunya sisita waagwo yagubeezaawo naye nga gunya omwenge ne gumuddamu bubi ne gwogera nga we gwagala oluusi sebo ne babavuma n'ayimirira e uganda n'avuma sisita we wa amerika nekimanyi aluddewo bba wa sente za dstv mujoga mujogera ddala osanga isimanzi ow'emputu mala emyezi mukaaga nga sibawadde wadde olwaka olwataano kumanyiira ku sente yebwerusakuzanyirawo kuba wali peyini gyotategeera batibadde lwakubuulire ebirowoozo omutima gutuuka ne gumuluma ng'awulira ayagala kutuuka kyaddo naye ng'obuvunaanizibwa buli watunula ku byayina okukola ne byayagala ng'ayina bayawe from uganda naye ng'omukwano gweka tegukoma maama tegukoma togenda wa enda mu kibuga kampala waba uganda obanda muno naba mulumu natandika okupakina nga agenda uganda lwotegera laavu gyolina ku uganda ngaoli bulaaya lwotegeera ku olwo omuntu natandika opakinga ensawo ng'oli mulumu naye mu amerika oba mu london oba mu japaani n'ateekako akayimba nti ogenda wa lwotegeera nti uganda ojagala kanaye nga tewagula tiketi owulira obusungu oyagala sibula agende nga ye ali mukiro mmo ye olunaku lwogende e uganda nga balinange dukya totegedde essanyu lyobaamu lyokka nze essanyu lyenalimu nga nkomawo e uganda omulundi ogusooka sirirojja seebaka banange seebaka oh! essanyu lyeka lyalaga wala tubagalanye abantu abawangalya ku bulaaya mwenna mukola kyamaanyi nnyo muweereza akasente abantu baffe mugattako ku ggwanga ate n'okuenlightinga baganda baffe mu mbeera omu ebyendala naye wadde mukikola ate mukubumaganya eggwanga lyammwe nawe mugenze wala nemulaga emize gye tutamanyiiko nemuba proud nemubuukabuuka nemuvuma eggwanga nga we mulikodinga nakyo kituluma ku mitima enogamba mu bintu byonna eggwanga ne likkuza ssebo n'otuukawo ng'ogemeddwa kyoliwo kyoliddizaamu divuma ku kamera noddeeri ne weewaana ebirala byonna mwandibikoze naye teweerabiranga gy'ovudde uganda ekuleze mumbeera yonna yonna mpaka wootuuse amerika mpaka wootuuse swedeni saudi arabiya omaani kata eyo yonna gyotuuse uganda ekoleze mu byonna byogenda okukola uganda togivumaganya girekeremu katiibwa naye noyagala ogivuume to the fullest nga weefuulidde ddala nti oli mu romaniya oli mu merika oli mu please mweddeko tewemalaamu nnyo nabazungu they flatter lot balimba balina ebintu bingi ebibakuwa n'olowooza youare one of them bakuwa akataba akamyufu